ආයිබන් කියලා පිළිගන්නවා හැමදෙනාම My Hangle Cafe වෙතට. ඉතින් My Hangle Cafe හැමදාමත් වගේ ඔයාලට වටිනා කියන වීඩියෝ එකක් අරගෙන තමයි අදත් ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් ආත මොකක් ගැනද කතා කරන්න යන්නේ. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා My Hangle Cafe හරහා මීට කලින් අපි topic site එකේ කොහොමද register වෙන්නේ කියලා කලින් වීඩියෝවක් ඉදිරිපත් කරා. ඒ වගේම තවත් වැදගත් දෙයක් තමයි අදත් කතා කරන්න යන්නේ. ඔගොල්ලෝ දන්නවා සවේතුම් හබ් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කියලා එකක් තියෙනවා. මේ සවේතුම් හබ් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක සවේතුම් හබ් චොම්බ මාදන් කියලා හඳුන්වන කොරියානු භාෂාවෙන් ඒ සයිට් එක, ඒ වෙබ්සයිට් එක. මේ වෙබ් අඩවියේ කොහොමද රෙජිස්ටර් වෙන්නේ කියන එක ගැන කතා කරන්න තමයි අද අපි සූදානම් වෙලා ඉන්නේ. හරි. ඉතින් ඇත්තටම මේ සවිතුම්හා ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කියන්නේ මොකක්ද? සවිතුම්හා ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කියන්නේ මොකක්ද කියලා කියනවා නම් ඔයාලා දන්නවා කොරියාවේ ඇතර මේ දවස්වල ඉඳන්ම දැනටත් තියෙනවා. කොරියානුවන් සමග විවාහ වෙනවා විදේශිකයින්. ඉතින් විදේශිකයින් විවාහ වෙලා ආවම විශේෂයෙන්ම කාන්තාවන් විවාහ වෙලා ආවම ඉතින් කාන්තාවකගේ භූමිකාව පවුලක් තුළ ඊටමත් මොනවාද මොකද අපි කියන්නේ ඇත්තටම වගකීම් සහගතයි. ඉතින් සංස්කෘතියෙන් ඒ සංස්කෘතියට පුරුදු නැති කාන්තාවක් විවාහ වෙලා ආවට පස්සේ ගැටුම් විශේෂයෙන් ගැටුම් ඇති වෙනවා. එකම සංස්කෘතිය වුණත් ගැටුම් ඇති වෙන කාලයක අර විදිහට සංස්කෘතින් දෙකක් තුල විවාහ වුණාට පස්සේ ගැටුම් ඇති වෙන්නට ගත්තා. ඉතින් මේවා මේක ප්‍රශ්නයක් වුණා කොරියානු සමාජයට. ඉතින් ඒ නිසා ඒගොල්ලන් අධිකරණ අමාත්‍යාංශය යටතේම මේ විදිහට ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් මේ විදිහට වැඩසටහනක් ආරම්භ කරා. විදේශිකයෙක් සමග يعني කොරියානුවන් සමග විවාහ වන කාන්තාවන් හෝ වේවා පිරිමින් හෝ වේවා කොරියානු පුරවැසි භාවයට ළඟා වෙන්නට නම් අනිවාර්යයෙන්ම මේගොල්ලන් මේ වැඩසටහන මේ අධ්‍යාපන වැඩසටහන සම්පූර්ණ කරලා තියෙන්න ඕනේ මේ විභාග ටික ලියලා තියෙන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් මේකෙන් විශේෂයෙන්ම සවිතෝහම් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක හරහා උගන්වන්නේ සංස්කෘතිය සහ භාෂාව. ඉතින් ඔයගලන් ගොඩක් දෙනෙක් මයින් අහනවා මේ ටොපික් එක සහ මේක අතර වෙනස මොකක්ද අක්කේ කියලා මයින් අහන අය හිටියා. ඉතින් ඇත්තටම මේ දෙක අතර වෙනස මොකක්ද කියලා ඔයගලන්ට කියලා දෙනවා නම් ටොපික් ගොඩක් වෙලාවට ફોકસ කරන්නේ භාෂාවට කොරියානු භාෂාවට ලැන්ග්වේජ් එකට. නමුත් මොනවාද සවෙත හබ් එකේදී සංස්කෘතිය කල්චර් එක සංස්කෘතිය සහ භාෂාව කියන දෙකම ගොඩක් වෙලාවට කියලා දෙනවා. විශේෂයෙන්ම සමාජය ගැන කොරියානු සමාජයට කොහොමද අනුගත වෙන්නේ කියන එක ගැන කියලා දෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම වැඩපලේ ඉඳලා වැඩපලේ තියෙන සංස්කෘතිය මොකක්ද? ගෙදර සංස්කෘතිය මොකක්ද? එතනින් එහාට ගියාම මොනවද සාම්ප්‍රදායිකව කරන ඔය මොනවද අපි කියන්නේ චාරිත්‍ර වාරිත්‍ර වල දීගෙන ගන්න ඕනේ දේවල්. මේ සියල්ල සවේතුංගම් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක හරහා සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසාම තමයි මේ විවාහ වෙන අය අනිවාර්යයෙන්ම මේක කරන්නට ඕනි කියලා කියන්නේ මේක නිසාම තමයි. ආ ඉතින් ඇත්තටම ඔගලන්ට ඔගොල්ලෝ ගොඩාක් දැන් අපේ අය ලංකාවේ අය ඇයි මේ සවයතොංග ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කරන්න කියලා කියනවා නම් ගොඩ දෙනෙක් අපේ විවාහ මොනවාද විවාහ වෙන අයත් ඉන්නව නැත්තේ නැහැ. විවාහ වෙනකොට තමතරව E7 වීසා එක මාරු කරනවා ගොඩ දෙනෙක්. E7 වලට, ඒ කියන්නේ E9 වීසා එකකින් ඇවිල්ලා E7 වලට මාරු කරනවා. ඉතින් මේ මාරු කරන එකේදී ඒගොල්ලන්ට ලකුණු හම්බ වෙනවා. පොයින්ට් සිස්ටම් එකක් තියෙනවා. ඕගොල්ලන් දැනුවත් ඇති. මේ පොයින්ට් සිස්ටම් එක හරහා ලකුණු ගන්න ඕනේ නිසා ගොඩ දෙනෙක් මේ විදිහට මාරු මේ මොනවද සවිතකම් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කරනවා. ඉතින් කරද්දී ගොඩ දෙනෙක්ට තියෙන ගැටලුවක් තමයි මේකේ කොහොමද රෙජිස්ටර් වෙන්නේ කියන එක. සහ මේ සවිතකම් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක මොකක්ද කියන එක ගැනවත් නොදැනුවත් අය අපි අතර ඉන්නවා. ඉතින් ඒ අයට මේක හොඳ අවස්ථාවක් වෙයි කියලා හිතච්ච නිසා තමයි මම මේ වගේ වීඩියෝ එකක් කරන්න හිතුවේ. ඉතින් ඔයාලා දැන් අපි ගිහලා බලලා එමු. ඉස්සෙල්ලාම මේ සවිතකම් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ කොහොමද රෙජිස්ටර් වෙන්නේ කියන එක බලලා ඇවිල්ලා ඉතුරු ටික කතා කරමු අපි. හොඳයි. හොඳයි අපි බලමු දැන් කොහොමද මේ සවේ තුන්හබ් වෙබ්සයිට් එකේ ලොගින් වෙන්නේ කියලා. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ වෙබ්සයිට් එක www.socinet.go.kr සෝෂනෙට් කියලා තමයි අපි හඳුන්වන්නේ. කොරියානු භාෂාවෙන් සවේ තුන්හබ් චොම්බමාදන් කියලා කියනවා. ඒක පොම්බුපු යටතේ එහෙමත් නැත්නම් කොරියානු අධිකරණ අමාත්‍යාංශය යටතේ තමයි පවත්වාගෙන යන්නේ. Immigration and Social Integrate integration network කියලා තමයි හඳුන්වන්නේ ඒක. මෙතන ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේ උඩ වෙබ්සයිට් එක තමයි මේ තියෙන්නේ. මෙතන උඩ පේනවා ඇති ඔයගලන්ට හේපොන් ලොගින් තියෙනවා. ඔනියන් කිග්වන් ලොගින්, කංසා ලොගින්, හේවන් කයිප් කියලා. ඉතින් අපි හේවන් කයිප් තමයි කරන්න ඕනි. හේවන් කයිප් කියන්නේ ඔයාලා දන්නවා අපි මේකට ජොයින් වෙන්න තමයි හදන්නේ membership membership එකක් ගන්න තමයි හදන්නේ. මෙතන හේවන් login කියන එක ක්ලික් කරාම මෙන්න මේ වගේ page එකක් open වෙනවා. මේකේ ඔයාලට පළවෙනිම කියනෝනේ අපි සාමාන්‍ය කොරියාවේ වෙබ්සයිට් එකක ලොගින් වෙනවා නම් අපි ඒකට අපේ තොරතුරු ඇතුළත් කරද්දී ඒක එකඟතාවය පළ කරන්න ඕනේ කොටස් කිහිපයක් තියෙනවා කන්ඩිෂන්ස් කිහිපයක්. ඉතින් මේකෙත් ඒ වගේම තියෙනවා. නීතිය ඒ ඒ නීතිය යටතේ අපි ඒකට එකඟතාවය පළ කරන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. එකින් එකට මේ විස්තර ගැන විස්තරාත්මකව කියනවනම් මේකේ මේ ඒගොල්ලන්ගේ නීති වලට අපි යටත් වෙනවා කියන එකත් අපේ තොරතුරු ඒගොල්ලන්ට දෙනවා කියන එකට අපි එකඟතාවය පළ කරනවා කියන එකත් ඒ වගේම තමයි මේක ඒ අපේ තොරතුරු ඒගොල්ලන්ට ඕන විදිහකට පාවිච්චි කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා කියන එක ඒවට අපි එකඟතාවය පළ කරලා හේවොන් ජොයින් හේවොන් කයිප් කියන එක මෙන්න මේ විදිහට ක්ලික් කරනවා මෙතන තියෙන අන්තිම බටන් මේ එක හොඳයි මෙන්න මේ විදිහට ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති භාෂාවන් කීපයක් තියෙනවා. හංගුකෝ කොරියානු භාෂාවෙන් තියෙනවා, ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙනුත් තියෙනවා. චුංගුකෝ, තියගුකෝ, මොංගෝලෝ, කාම්බෝදියෝ, පිලිපිනෝ, වියට්නාමෝ මෙන්න මේ විදිහට එක එක භාෂාවලින් මේකේ තියෙනවා සෝෂනෙට් එක. ඉතින් සෝෂනෙට් එකේ මේ කොහොමද අපි ලොගින් වෙන්නේ කියන එක. ඉතින් ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් කෙනෙක් ඉන්නවා නම් කෙනෙක්ට කරන්න පුළුවන්. ලංකාවේ අයෙකුට දෙනෙක්ට ඉංග්‍රීසි පුළුවන් නිසා ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් කරන්නටත් පුළුවන්. මම කියලා දෙන්නේ කොරියානු භාෂාවෙන් කොහොමද කරන්න කියන එක. ඔයගලන්ට පේන විදිහට සොන්තෙක් කියලා තියෙනවා. සොන්තෙක් කරන්න තියෙනවා. අපි මේකේ ප්‍රෝග්‍රෑම්ස් කිහිපයක් මේකෙන් සිද්ධ වෙනවා. එකක් තමයි මේ කුක්චේ කරන අන්නේ ප්‍රෝග්‍රෑම් කියන එක. ඒ කියන්නේ විදේශිකයන් සහ කොරියානුවන් අතර සිදුවන විවාහ පිළිබඳව තියෙන මේකක් තියෙනවා අධ්‍යාපන වැඩසටහන. ඒක ඊළඟට චෝගී චෝගම් ප්‍රෝග්‍රෑම් කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ කොරියාවේ ජීවත් වෙන්න ආව කෙනෙක් ඉන්න පුළුවන්. කසාද බඳලා කොරියාවේ කෙනෙක් එක්කලා විවාහ වෙලා ආව කෙනෙක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේ අයට තියෙන අධ්‍යාපනික ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක් ඒක. ඊළඟට මේ සවේතොන්හ ප්‍රෝග්‍රෑම් කියන එක කියන්නේ කොරියාවට කොහොමද අපි අනුගත වෙන්නේ කියන එක තියෙන ප්‍රෝග්‍රෑම් එක. ගොඩක් වෙලාවට කොරියාවේ වැඩ කරන අය ඒ වගේම ශිෂ්‍යයෝ ඒ වගේම බැඳපු අය හැමෝටම මේකට සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා ක්ලික් කරන්න ඕනෙත් මේක සවේතොන්හ ප්‍රෝග්‍රෑම් කියන එක. මෙතනදී ඊළඟට ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට වේගුකින් කුබුන් ඒ කියන්නේ මොනකටද අපි අයිති වෙන්නේ කියන එක වේගුකින් තුන්ඩොක්සුගේ ඉන්නන් වේගුකින් ඒ කියන්නේ අපිට කොරියානු ID එකක් තියෙනවා කොරියානු විදේශ හැඳුනුම්පතක් තියෙන අය නම් මේක ක්ලික් කරන්න ඕනේ ඊළඟට කෝසෝ සිංකොත්සන් ඉන්න අය මේ මේ මේ විදිහට එක එක කුක්චේ සුක්සුක් චීතක් සම්යොන්ජා එහෙම එක එක අය ඉන්නවා මේ අතරින් C3 ආවාය තොම්පු පම්මුණ ආවායටත් මේක ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන් මෙතනදී ඔයාලා ඇප්ලයි කරන්නට ඕනේ හැමතිස්සෙම අපේ බොහෝ දෙනෙක් කොරියාවේ බොහෝ දෙනෙක් ඉන්නේ D2 වීසා ශ්‍රී ලංකිකෙන් ඊට අමතරව E9 වීසා. ඉතින් E9 වීසා අය තමයි ගොඩක් වෙලාවට මේක කරන්නේ E9 සහ D2 වීසා අය. මොකද එයාලට කොරියා කොරියාවේ වීසා වලට මාරු කරන්න තියෙන නිසා. ඉතින් ඔයාලා ක්ලික් කරන්න ඕනේ හැම වෙලාවෙම මෙන්න මේ පළවෙනි හිටම තියෙන එක. වේගුක් තුන්ඩොක් වේගුකෙන් තුන්ඩොක් තුන්ගි ඉන්න වේගුකෙන් කියන එක. මේක ක්ලික් කරනවා. ඊළඟට ඔයාලට මෙතන ID එකක් දාන්න තියෙනවා. ID එකක් තමන් කැමති ID එකක් දාන්නට පුළුවන්. අපි කියමු අපි නමත් එක්කලා දානවා ID එකක් ඒක දාලා මේක දාද්දී 외국인 등록 번호, 고소 번호 등 개인 정보 ID 사용하실 수 ඔප්ෂන් නිදා කියන එක මතක තියාගන්නට ඕනේ. ඒ කියන්නේ අපි දාන්න ඕනේ මොකක් හරි ID එකක් අපේ නමත් එක්ක. අපි කියමු දැන් අපි ලහිරු කියලා උදාහරණයක් ගත්තොත් ලහිරු 85 ඔය විතර. අපේ ID මොකක් හරි එකක් අපි හදා ගන්නවා. ඒ කියන්නේ අපේ නමේ මුල් කොටසයි අපේ මොකක්ද අපි අපේ මොනවාද අපේ උපන් දිනේ අංකේ උපන් වර්ෂයේ අංකේ හරි ඒ වගේ දාලා අපි එකක් හදා ගන්නවා. නැතුව ඔයගලන්ගේ ඩෙන්ටි කාඩ් එකේ අංකයවත් එහෙම දේවල් දාන්න එපා. ඒ කියන්නේ කෝසපොනෝ කියලා තියෙනවා මෙහෙට අර එන අයට තියෙන මේව එකක්. මේ කොරියාවෙත එන අය කොරියා සම්බන්ධ තා තියෙන අය ඉන්නවා. එහෙම අයට තියෙනවා ඒ වගේ අංකයක් දෙනවා. ඒක දාන්නත් එපා. ඒක අපි අයට ගොඩක් කරන්නේ නැහැ. මෙතන වේගුකින් තුඩොක් පොනෝ කියන එක ඔයාලට දාන්නත් දාන්නත් එපා. දාන්න ඕනේ ඔයාලගේම ID එකක් හදාගෙන දාන්න මේකට login වෙන. මේ identity ID එකේ සමාන identity මේ ID එකේ චුම්බොක් හාගෙන් කියන එක කරන්නට ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේක තවත් කෙනෙක් use කරනවාද වෙනත් විදිහට අපි වෙනස් කරන්න ඕනේද කියන එක check කරගන්න ඕනේ. චුම්බොක් හාගෙන් කරාම okay වුණොත් වෙනස් කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඊළඟට ඔයාලට පේනවා මෙතන පිමිල් පොනෝ කියලා තියෙනවා. පිමිල් පොනෝ කියලා කියන්නේ ඔයාලගේ ID මොකනද? පාස්වර්ඩ් එකක් දාන්න ඕනේ. තමන්ගේම පාස්වර්ඩ් එකක් මොකක් හරි දාන්න. තමන්ට ගැලපෙන එකක්, ඒ කියන්නේ තමන්ට මතක තියාගන්න ලේසි එකක් දාන්න. ඒකම මෙතන රිපීට් කරන්න. පිමිල් පොනෝ භාගින් කියන තැන ඒකම රිපීට් කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට මෙන්න මේකේ සොන්ම්යොන් තියෙනවා. මේ සොන්ම්යොන් කියන්නේ නම. නම ලියනකොට මතක තියාගන්න ඕනේ ඔයාලගේ වේගුකින් තුන්රොක්තන් එකේ. එහෙම නැත්නම් ඩෙන්ටි කාඩ් එකේ තියෙන නම ඒ විදිහටම ලියන්න. වරද්දන්නේ නැතුව ඒ විදිහටම ලියන්න. ඊළඟට තුන්රොක් පොනෝ. තුන්රොක් පොනෝ කියන එක ඔයාලගේ ඩෙන්ටියේ තියෙන තුන්රොක් පොනෝ එක කියන වේගුකින් තුන්රොක් පොනෝ එක මේ විදිහට ලියලා සොල්මියොන් ඉන්සන් එකක් ගන්න ඕනි. සොල්මියොන් ඉන්සන් එකක් ගන්න ඕනි. ඊළඟට මෙතන හෙන්දපෝන් පොනෝ කියන එක හෑන්ඩ් ෆෝන් නම්බර් එක ඊළඟට මෙතන ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එක දානවා. ඒ ටික දාලා ඔයගලන්ට හේවොන් කයිප් කියන එක ක්ලික් කරන්න තියෙන. සමා වෙනවා. ඊට කලින් මෙතන මේක ක්ලික් කරන්න ඕනේ. මෙතන ඕකේ කරන්න ඕනේ අපේ තොරතුරු ඕගලන්ට පාවිච්චි පාවිච්චි කරාට කමක් නැහැ කියන එක දැන මෙතන ක්ලික් කරන්න ඕනේ. මේ තොරතුරු ටික ඔක්කොම දාලා. මෙතන තොරතුරු දාන විදිහ ගැන ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති කියලා මම හිතනවා. ඊළඟට මෙතන හේවොන් කයිප් කියන එක අපි ක්ලික් කරනවා. දැන් මේ තොරතුරු මම වෙන කෙනෙක්ගේ තොරතුරු දාන්න යන්නේ මල්ලි කෙනෙක්ට උදව් කරන්න. ඉතින් ඒක නිසා මම මේ තොරතුරු දාන එක ඔයාලට පෙන්වන්නේ නැහැ. ඊළඟ ස්ටෙප් එකේ ඉඳලා පෙන්වන්නම්. ඊළඟට ඔයාලා මේ හෙවොන් කයිබ් කියන කොළ පාටට පේන එක ක්ලික් කරාට පස්සේ හෙවොන් කයිබී තෙවස්ම්නිදා login හෂිප්චියෝ කියලා වැටේ. ඒක ඕකේ කරාට පස්සේ ඔයාලට login වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ විදිහට මෙහෙම login වුණා දැන් අපි ගහපු ID එකට login වෙන්න මේ විදිහට මම දැන් යනවා. මෙන්න මේ විදිහට ලොගින් වෙන්න පුළුවන් නැවතත් ඔයාලට සවේ තුන්හබ් චොම්බ මාතන් එකට. ඒක එතනදී ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මෙතන මේ සවේ තුන්හබ් ප්‍රෝග්‍රෑම් සින්චොන් අන්නේ. ක්‍රීහා තෙසංචා සොහබ් මේ විතර මේ විතර එක එක දේවල් තියෙනවා. ඉතින් සවේ තුන්හබ් ප්‍රෝග්‍රෑම් පොංගා සින්චොන් ඊට පස්සේ සවේ තුන්හබ් ප්‍රෝග්‍රෑම් කජොන් සින්චොන් චෝගි චෝගම් ප්‍රෝග්‍රෑම් මේ මේ මේ විදිහට. ඉතින් ඕගලන් ගොඩක් වෙලාට ලොගින් වෙන්නේ සවේ තුන්හබ් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකටනේ. ඉතින් එතකොට ඔයාලට මෙතනදී සවය තුන්හම් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට කොහොමද ලොගින් වෙන්නේ කියන එක ගැන අපි ඉදිරියේදී කතා කරමු. ඔගලන්ට පේනවා ඇති දැන් මෙතන සවෙතුන්හා ප්‍රෝග්‍රෑම් සින්සුන් අන්නේ කියන එක තියෙනවා. මේක මේ විදිහට ක්ලික් කරාම මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට එකක් ඕපන් වෙනවා වින්ඩෝ එකක් සින්සොන් අන්නේ කියන එකට ගිහාම ඔයාලට මේකට ගියාට පස්සේ මෙතන තියෙනවා සින්චොම් පම්පෝ පොගි කියලා මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න මේකේ ඔයගලන්ට ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් PDF ෆයිල් එකක් මේ PDF ෆයිල් එකෙන් විස්තරය ඔක්කොම තියෙනවා කොරියානු භාෂාවෙන් හොඳයි ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට හොඳටම අවබෝධ වෙන්න ඇති කියලා සවේතොන් හා චොම්බ මාදන් කියන වෙබ්සයිට් එකේ කොහොමද රෙජිස්ටර් වෙන්නේ කියන එක සෝෂල් නෙට් වෙබ්සයිට් එකේ අපේ ලොගින් එක කොහොමද හදාගන්න කියන එක ගැන ඔයාලට හොඳ අවබෝධයක් ඇති වෙන්නට ඇති කියලා මම හිතනවා. ඉතින් ඔයාලා කලින් දැක්කා වගේ මේ සජොම් පොංකා කියලා එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම කොරියාවේ මේ සවේතොන් හා ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ලෙවල් වලට බෙදනවානේ. ඉල්තංගේ, ඊතංගේ, සම්තංගේ, සාතංගේ කියලා. මේ ලෙවල් වලට බෙදන්න සජොම් පොංකා එක හරහා තමයි ඒගොල්ලන් තෝරගන්න ඔයාලම. ඔයාලා ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕනේ මොකද්ද? සජොම් පොංග එක තමයි කරන්නට ඕනේ. තෝරා ගැනීමේ පරීක්ෂණය. ඉතින් මේ තෝරා ගැනීමේ පරීක්ෂණයට රෙජිස්ටර් වෙන එකත් එච්චරම ලේසි නැහැ. ඉතින් ඔයගලන්ට අර කලින් කිව්වා වගේ මේ PDF ෆයිල් එකක් තියෙනවා උතන ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තාම ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් නම් ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් කොරියන් භාෂාවෙන් කොරියන් භාෂාවෙන් තියෙනවා. ඉතින් ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන මේකේ සජොම් පොංග ඉඳලා චුංහප් පොංග මේ අනිත් ඉල්තන්ගේ ඊතන්ගේ සාතන්ගේ මේ පන්තිවල හැම එකටම රෙජිස්ටර් වෙන විදිහ මේ සියල්ල මේ PDF ෆයිල් එකේ තියෙනවා. ඉතින් මේක බලලා කෙනෙක්ට කරගන්න පුළුවන් ගොඩක් වෙලාවට මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් බුද්ධිමත් අය නිසා මේක බලලා කරගන්න ඒත් ඔයගලන්ට අපහසුයි කියලා හිතනවා නම් අපිට කතා කරන්න මයි ඇන්ගල් කැෆේ අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්නටත් පුළුවන් අපි කියලා දෙන්නම්. එහෙම නැත්නම් භාෂාව දන්න ගොඩක් අය ඉන්නවා කොරියාවේ. ඒ අය හරහා හෝ ඔයගලන් මේ ලෙවල්ස් වලට දාගන්න එක ඔයගලන්ට කරගන්න පුළුවන් තනියම රස්තියාද වෙන්නේ නැතුව. එහෙම නැත්නම් මම හිතනවා මේ ගොඩක් සෙන්ටර්ස් තියෙනවා. ඉතින් සෙන්ටර්ස් හරහා කරනවා. ඉතින් මේ දවස්වල කොරෝනා තත්ත්වය නිසා ගොඩක් සෙන්ටර්ස් වලින් වලට යන්නේ නැති නිසා ගොඩක් අය මම හිතනවා මේ මේක ඔයගලන්ට වාසියක් වෙයි කියලා මේ වීඩියෝ බලලා කරගන්න එක. ඉතින් මම කිව්වේ සජොන් පියොංගා ගැන සජොන් පියොංගා වලින් නවතින්නේ නැහැ. ඊළඟට ඉදිරියට ඉල්තන් ඊතන්ගේ ඔයගොල්ලෝ ඉගෙනගෙන යන්න ඕනේ. ඒ අතර චුංගම් චුංගම් පියොංගා එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මැද එකක් තියෙනවා. ඒ විදිහට ඔයගලන්ගේ මොනවාද ඔයගලන්ට විභාග තියෙනවා අන්තිමට සම්මුඛ පරීක්ෂණයක් පවා තියෙනවා කොරියානු සංස්කෘතිය සහ සමාජය ගැන විශේෂයෙන්ම කොරියානු ඉතිහාසයේ කොටසක් සමාජය ගැන අපි මොනවද දැනගන්න ඕනි කියන කොටසක් සංස්කෘතියෙන් කොටසක් මේ වගේ මේ ප්‍රශ්න වලට සම්මුඛ පරීක්ෂණයේදී ඔයගලන්ගෙන් අහනවා. ඉතින් ගොඩක් තොරතුරු මම කතා කරන්න යන්නේ මේ වීඩියෝ හරහා මොකද ඉදිරියේදී අපි තවත් දෙයක් කතා කරන්න අවශ්‍යතාවයක් තියෙන නිසා තව කරුණු කාරණා මගෙන් ප්‍රශ්න ඇහුව කෙනෙක් ඇහුවා මේ සවේතෝන් හබ් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක සහ ටොපික් අතර වෙනස ගැන මම ඔයාලට කිව්වා කෙනෙක් ඇහුව ගොඩ දෙනෙක් අහන නිසා ඒකේ වෙනස මේ වගේ කියලා. ඇත්තටම තව දෙයක් කියන්නට ඕනි මොනවාද මේ අපි සවේතෝන් හබ් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කරන්නේ ඇයි ගොඩ දෙනෙක් මං කිව්වා මේ වීසා මාරු කරන්න කියලා. නමුත් කොරියාවේ ඉන්නවා නම් කොරියානු සංස්කෘතිය සහ මේ ඉතිහාසය ගැන ඔයගලන්ට අවබෝධයක් ඇති කරගන්න මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ගොඩාක්ම ඉවහල් වෙයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඉඩ තියෙනවා නම් කෙනෙක්ට වෙලාව තියෙනවා නම් සහභාගී වෙන්න මේක කරන්න ඒක ගොඩක් ඔයාලට වැදගත් වෙයි. ඒ වගේම තමයි තව පුංචි දෙයක් කියන්න තියෙනවා මේ සවෙතුන් හා ප්‍රෝග්‍රෑම් එක සහ ටොපික් සම්බන්ධ කරන්න පුළුවන් එකක් තියෙනවා කියලා ඔයගොල්ලෝ දැනුවත් වෙලා හිටියද? ඔව් දැනුවත් ඇති මං හිතන්නේ මට කළා දෙන්න කියලා ගොඩ දෙනෙක් කතා කරනවා. ඇත්තටම සවේතුන්හම් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක සහ කොරිය මොනවාද ටොපික් එක සම්බන්ධ කරන්නේ කොහොමද කියලා කියනවනම් යොන්ගේ සින්චොන්සෝ කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක හරහා ඔයගලන්ට ටොපික් ලෙවල් දෙකේ ඉන්නවනම් සවේතුන්හම් ලෙවල් 3ට මාරු වෙන්නට අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඉතින් අපි ඉදිරියේදී මේ වගේම වීඩියෝවකින් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ යොන්ගේ සින්චොන්ස් එක කොහොමද කරගන්නේ? සවිතුම්හම් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට කොහොමද අපි මාරු වෙන්නේ? ටොපික් ලෙවල් දෙකේ හෝ එකේ ඉඳලා කොහොමද අපි මාරු වෙන්නේ කියන එක. ඉතින් ටොපික් ලෙවල් 3 නම් හතරට මාරු වෙන්න පුළුවන්. ඒක ගැන ඔයගොල්ලන් දැනුවත් ඇති. ඉතින් මේ සවිතෝක ප්‍රෝග්‍රෑම් එකත් මේ ලෙවල්ස් ගොඩක් කරලා තිබ්බොත් ඔයගොල්ලන් ලකුණු ගොඩක් හම්බ වෙනවා කියලා ඔයගොල්ලෝ දන්නවනේ E7 මාරු කරන්න. ඉතින් ඒක මේක ඒ නිසාම මේක ඔයගොල්ලන්ට වාසියක් වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඉදිරියේදී ඔයගොල්ලන්ගේ සිහින කරා යෑමේදී. හොඳයි ඉතින් කරුණු ගාලනා ගොඩක් කතා කරා. ඉතාමත් කෙටි කාලයක් තුළ වුණත් මේ වීඩියෝව තියාගන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ ෂෙයා කරන්න යාළුවොත් එක්කලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඉතාමත් පුංචි කාලයක් ඇතුළත අපිත් එක්කලා කියන්නේ My Hangul Cafe YouTube එකත් එක්කලා ගොඩේ දෙනෙක් එකතු වුණා. ඒ වගේම මට messages ගොඩාක් දානවා. ඔයගොල්ලන්ගේ messages කියවන්න බැරි තරම් මම කාර්යබහුලයි. ඒකෙන් මම ඒක ගැන මම පළවෙනියෙන්ම සමාව අයිති සිටිනවා. නමුත් අපිත් එක්ක Zoom class එක හරහා දැන් ගොඩ දෙනෙක් සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා. මේ වෙද්දි Zoom class එකට ගොඩ දෙනෙක් මම register කරගත්තා. අපි ළඟදීම Zoom class එකත් ආරම්භ කරනවා. ඉතින් class එක හරහා මාව හම්බ වෙන්න හම්බ වෙන්න පුළුවන් ගොඩ දෙනෙක්ට. ඔයගලගේ ගැටලු ඔයගලන්ට තියෙන කතා කරන්න ඕනි දේවල් මගෙත් කතා කරන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් තියෙනවා. ඉතින් අපි ඉදිරියේදී කතා කරමු මේ විදිහට ඔයාලට ඉතින් මම හිතනවා මේක ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා යාළුවන්ටත් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි කියලා හිතනවා නම් ෂෙයා කරන්නට අමතක කරන්න එපා. ඉතින් හොඳයි කියලා හිතනවා නම් වීඩියෝ එක ලයික් එකකුත් දාන්න. ඒ වගේම ඉතින් අපිත් එකලා රැඳී සිටිනවට මම පළවෙනිම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මොකද කාලයක් YouTube channel එකට මට වීඩියෝ එකක් දාන්න බැරි වුණත් ඔගොල්ලෝ තවමත් අපිත් එක්ක ඉන්නවා කියන එක ගැන මගෙත් එක්ක ඉන්නවා කියන එක ගැන මම ඇත්තටම ඔයගලන්ට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. හොඳයි එහෙනම් මේ වගේම තවත් වීඩියෝ එකක් අරගෙන නැවත හමු වෙනතුරු සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා සියලු දෙනාටම. නැවත හමු වෙමු අපි.